Hola amigos, mi nombre es Adso de Berwick y os invito a conocer las aventuras que viví en mi juventud. Hace mucho, mucho tiempo. Parece que hay algo flotando en el río. A ver si alcanzo. Es una botella. Tiene un mensaje de... Aquí Uyajeshi. El meu nombre es Sebastian Baskerville Estic reclòs en una fosca masmorra d'un castell perdut. Els esbirros del senyor de Merck m'han arrossegat fins a aquesta penosa condició. El meu delicte? Haver dedicat la meva vida a la ciència i al descobriment del flogist. Volen els meus coneixements i sospito que no amb bons fins. Fins ara he resistit les seves tortures, però no sé quant de temps més podré aguantar. Amic, t'ho prego, si el destí ha posat aquesta nota a les teves mans, vol dir que, d'alguna manera, connectats. Ajudeu-me. Voy a tener que ir a Merck. Está decidido. Esta es la ciudad de Merck. Efectivamente, pero este es un país de sabios. Habrás de demostrar tus conocimientos, si quieres entrar. ¿Ha habido una guerra? No, Solo que ha habido que tomar medidas con quien ha intentado entrar sin merecerlo. Vaya, no te puedes fiar de nadie.